ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာယနေ့ညတာတနာတော်နေ့2566နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း3ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတော်မောင်ဟန်လင်းအောင်ဤ32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမောင်ရဲလင်းထွန်းဤမွေးနေ့အလူ နန္ဒောနန္ဒ၅ပါးဥထိတ်ထားလျက်ကွယ်လွန်သူမိဘများဖြစ်ကြတော့ဥထွန်းစိန်ဒေါ်ကျင်ယုံနှင့်ဆွေမျိုးများအားရည်စူး၍တမိဒေါ်အေးမြင့်စိန်ဥဝင်းစော်ဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်စိန်မိသားစု မုံရွာမျိုး ကွယ်လွန်သူဥမောင်ငယ်အားရည်စူး၍ဒေါ်ပူမတမိမဇဘယ်ဦးမဇဘယ်ဆိုမိသားစုတောင်ကုန်းမြို့နယ်ပေါက်ပြင်ရွာကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမြင့်အောင်အားရည်စူးပြီး နဖက်တော်မိဘများအမှုထား၍ကိုစေရာလင်းမှတ်ထက်ထက်မြင့်အောင်တာမောင်စစ်လင်းထက်တို့ဤမွေးနေ့ကုတို့မိခင်ကြီးတော်မုံခတော်မြနွယ်အားရည်စုအမှုထား၍သမီးမှတ်ရည်ရည်မွန်ဤမွေးနေ့အကျိုးအလူအဖြစ်တာဒေါက်တာအောင်ရဲကျော်နှင့်မောင်နှမများရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်မြို့ပန့်တကူအလူမိသားစု ဖခင်ဦးအဘော် မိခင်တော်မြင့်ဤအားအမှုထား၍တမီဒေါက်တာတဲမို့မို့ခိုင်ဒေါက်တာစုကေခိုင်ဝင်းမိသားစု ရန်ကုန်မြို့နဖက်တော်မိဘများကိုအမှုထား၍ဒေါက်တာနေဝင်းအားရည်စူးပြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်ဒေါက်တာနွယ်နွယ်မြင့်ခိတ္တအီတလီကြံရစ်သူမိသားစုမမြစန္ဒီထွန်းစင်ကာပူဤ38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူကိုအောင်ကျော်မျိုးမတ်ကေစင်ဦးတမီမတ်ဟေတာမြတ်နို့ တာမောင်ခန့်မော်ကွန်မိသားစုဦးလတန်းဒေါ်တင်အေးရမဲတင်ခိတ USA မိသားစုမမ်မြင့်မြင့်အေးဤ52နှစ်ပြည့်ငွေနေကုတို့အောင်တီတာရွှေဆိုင်တာဝတိမြို့နေပြည်တော်မန္တလေးမြို့နေမိခင်ကြီးဒေါ်တောင်းတောင်းဤ83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်စန်တာရိုဇာနေဒေါ်ခိုင်စင်ရှိန်တမီမှတ်မြတ်တီတီဟန် တာမောင်ခန့်တူရဟန်မိသားစုတို့ဤစုပေါင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လျင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူတည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား1384ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်3ရက်2020 3ခုနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကဒေါ်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းခွန်တရားဒေသနာတော်တက္ကတန်ယုတ်တုတ်ပေါင်း25တုတ်နဲ့ဒီနေ့20နှစ်တုတ်ကစားပြီးတော့အပြည့်သက်ဟောရမှာဖြစ် 22တုတ်မြောက်တုတ်ကဒုပ္ပနိယတုတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒုပ္ပနိယဆိုတာဒုဝနိယဝနာဆိုတာအစင်းအစင်းတန်တာရုပ်အစင်းပုံပန်းတန်တာဒုဆိုတာဒုဝနာဒုဆိုတာပလှမပအကြီးတန်ရုပ်ပုံတန် ရုပ်ဆင်းတဏ္ဏအလှပမဟုတ်ပဲနဲ့အကြီးတန်နဲ့ဒီနတ်တို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာရုပ်ဆင်းတဏ္ဏမလှမပရုပ်ဆိုးကြည်တန်နဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံ ဒီထဲမှာပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုရှင်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။သာဝတိမြို့စေတော့เจ้าမှာနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိက္ခွေအညတရောယက်ခောဒုဗ္ဗံနောဒီစကလုံးကစပြီးတော့ရှေးတုန်းက တကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြအညတရောရက်ခောရက်ခောလို့သုံးမိမယ်လို့ဖလူးလို့ပြောတာမဟုတ်တခါတလေရက်ခဆိုတဲ့စကားလုံးကနတ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အညတရောရက်ခောနတ်တူဟာထုတ်ပနောရှုံစင်ပုံပန်းတန်တာမလှဘူးတဲ့ အမတမရုပ်ဆိုးတယ်အယုတ်ဆိုးနေမကဘူးဩကောတိမကောဩကောတိမကောဆိုတာအရမောင်းကလည်းပုကွာကွာဖိုက်ခေါင်းကျဲကျဲဖုတူတူဖိုက်ခေါင်းကျဲကျဲအယုတ်ဆိုးအမတမရုပ်ဆိုးတယ်ရှုပ်စင်းကလည်းမလှပါဘူးပုကွာကွာဖိုက်ခေါင်းကျဲကျဲနဲ့ အဲ့ဒီလိုပုံပန်းတဏရှိတယ်နတ်တူဟာတဲ့တက္ကတဒေဝမိဏတဒေဝနမိဏတအာသနေတိသိဏောဟောတိတရားမင်းထိုင်နေထိုင်လေးရှိတဲ့ဘနုကဗလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟောတာထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီပူကွာကွာနဲ့ရုပ်ဆိုးကြည်တန်တဲ့နတ်ဟာ တရားမင်းထိုင်တဲ့ဘိနကတိပင်ရင့်မှာရှိတဲ့ဗန္ဓုကပလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ထိုင်နေတာကိုမြင်တော့တာဝရိန္ဒနတ်တွေကအကဲရှုတ်ချကြတယ်အတင်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဣစရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဒဝတ္တဘောဟေးအဝေါ်ကြကောင်းလိုက်တာအယံရခော့တုပ်ပတ်နော် အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ပုကွာကွာဒီနတ်ဟာတရားမင်းရဲ့နေရာတက်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလားထိုင်တာအံ့ဩဝယ်အကောင်းတယ်ပေါ့အံ့စရာပဲဒါတော့ယုတ်ဆိုးတဲ့နတ်ကဘာဖြစ်လို့တရားမင်းနေရာမှာလားထိုင်မှုအဲ့တော့ဒါဝိနာကနတ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိလို့သိတယ်ထူးဆန်းတဲ့နတ်တူအဲ့လိုရုပ်ဆိုးကြည့်တဲ့နဲ့ နတ်ကတရားမင်းနေရာမှာတက်ထိုင်နေတော့နတ်တွေကအပြစ်တင်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုရုပ်ဆိုးကြည်တန်လို့ဘေးကနတ်တွေကအတင်းပြောတဲ့အချိန်လေးမှာယထာယထာခောပိကိုတေဝတာဝရိနာဥစ္ဆယန္တိတာဝရိနာနတ်တွေကအခုလို့ဘယ်ကနတ်လည်းမသိဘူးတရားမင်းနေရာတက်ထိုင်နေတဲ့ရုပ်ဆိုးကြည်တန်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါလို့အတင်းဖြင့်ပြောလေလေတထတထသောရခောအပိရူပတရောစေဝဟောတိတတနိယတရောစပတာရိကသူအတင်းပြောလိုက်တာနဲ့ပဲသူကလှပအင့်တဲ့သွားတယ်အယုတ်ဆိုးဆိုးနှက်ကြီးကချောဆုံးနှက်ဖြစ်သွားအဲ့တော့နတ်တွေကကဲရဲ့စကားပြောလေလေသူကပို့လှလာလေလေနတ်တွေကနော် ယထာယထာတထတထဆိုတဲ့ပါဠိစကားကအင်္ဂလိပ်မှာလည်းပဲဒီလိုဝါကြမျိုးရှိတယ်။သမောသမေရိယဆိုများလေးပြောစရာကောင်းလေးဆိုစကားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲဒီမှာလည်းကဲ့ရဲ့လေးလေးလှလေးလေးရုပ်ဆိုးလိုက်တာလို့ကဲ့ရဲ့လေးလေးသူကလှလာလေးလေး။ရုပ်ဆိုးလို့အကြည့်တန်လို့ကဲ့ရဲ့စကားပြောလေးလေးဒီနက်ကပို့ပြီးတော့လှလာလေးလေးဖြစ်တယ်တဲ့။ အဲ့တော့ကြာမင်းကြီးကတဝရိဏနတ်တွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာထေဝကောင်းဆောင်ကြာမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့ပြောကြတယ်ရှင်ကြာမင်းအယုတ်ဆိုးကြည်တံပူကွက်ကွက်နိုင်တဲ့နတ်သားတယောက်ဟာကြာမင်းထိုင်တဲ့နေရာကိုထိုင်နေအဲ့လိုထိုင်နေတော့ သူ့ကိုကဲရရှုပ်ချကြတဲ့အခါမှာသူကယုတ်ကပိုးပို့ပြီးတော့လှလာ ပိုးပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကြည်နူးစရာကောင်းလာတယ်လို့အဲ့တော့တရားမင်းကြီးဆံထူးဆန်းတဲ့နတ်သားအကြောင်းတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာပြောပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့သူတို့မှတ်ချက်ကသောဟိနုနပါရိတကောရပက်ခောရှက်ခောဘဝိတတိတဲ့ သူဟာအမျက်ဒေါသကိုကောဒပဲခေါ်စာအမျက်ဒေါသကိုစားပစ်တဲ့မျက်ဒေါသကိုဝါမျိုးဖြစ်စီတတ်တဲ့နတ်မြဖြစ်နေမလားပေါ့ဒီတဲ့ကသူတို့ကရှိပုံရတယ်ကောဒပဲခါဆိုကောဒပဲခါဆိုတာ စကလုံးတိုင်ပြောမှဆိုရင်အမျက်ဒေါသကိုစာပစ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါမျိုးပစ်သူအဲ့ဒီအကောရဘခါဆိုရရမြနတ်မြဖြစ်နေမလားလို့သို့တော့အထက်ကရဆရာမချက်ကတော့ကောရဘခါလို့တရားမင်းကြီးကနာမည်ပေးထားတာပါတဲ့သူကတော့ တာမန်နတ်တယောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြမတူဖြစ်တယ်ပေါ့အထက်ဘုံကပြမကြီးတူဖြစ်တယ်တရားမင်းဟာအလွန်သိခံစိတ်ရှိတယ်လို့ခုံတဲ့ကြလို့တကယ်ပဲသိခံစိတ်ရှိသလားဆိုတာစသတ်ဘလို့တရားမင်းနေရာကိုတက်ထိုင်တက်ထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပဂတိရုပ်တင်ကို ဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့တကယ်ကို ရုပ်ဆိုးကြည်တန်နဲ့နတ်လောကမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ရုပ်မျိုးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့လာထိုင်နေတာတရားမင်းကြီးကဘလောက်သိခံနိုင်စွမ်းရှိသလဲဆိုတာသူစသတ်ချင်လို့မာယီတူရောက်လာတာလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါဒါကထက်ကရာဆရာရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီကောရပက္ခဆိုတဲ့နတ်ရှိရရက်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ လက်ရတူကိုထောက်ပြီးတော့မြမကြီးတို့လက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာအပေါ်တဲ့အယုံကိုပေါ်အပေါ်ဝှစုံကိုလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထဲမှာထားပြီးတော့လက်ရတူကိုပြေးကြီးပေါ်ကျမ်းပေါ်ထောက်ပြီးတော့နော်ကျမ်းမှာထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောရပက္ခဆိုတဲ့နတ်ရှိရရဲ့ကိုလက်ဥချီပြီးတော့ ၃ချိန်သူ့နာမည်ကိုပြောဆိုတယ်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်ဒါပေမဲ့တိခတ်တုံနာမန္တဝေတိ၃ချိန်ပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စာထဲမှာ၂ချိန်နဲ့ပဲရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ၃ချိန်ရေးရမှာပေါ့သက်ကောဟံမာရိတတေဝနာမိန်တော်သက်ကောဟံတေဝနာမိန်တော် မာရိတဒေဝနာမိန်တော်လို့မာရိတဆိုတာနတ်တွေချင်းချင်းတလေးတစားခေါ်တဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ့နတ်တွေချင်းချင်းသုံးတဲ့စကလုံးပေါ့တော့မာလို့အနိစ္စဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မာရိတဆိုတဲ့စကလုံးကမာဓိတကလာတာဆိုရင်ကိုလူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ် ကိုလိုလူဟောဓာနုဆက်ဆံပြီးပြောတဲ့စကားတုံးပေါ့နော်မြန်မာတွေကတော့အချင်းနဲ့တာလို့အချင်းပဲပြောတာဗမာပြန်ကြတော့မာရိတတက္ကတတိကြတော့အရှင်နမင်းလို့ဒီလိုလည်းပြန်ကြတယ်အဲ့တော့မာရိတဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကမာတိသောငါကဲသို့သောသူလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တဏှုထပ်ပြီးပြောတဲ့စကားလုံးအတိပ္ပယ်ရှိတယ် အဲ့သူကပြောတယ်အရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ဟာတေဝါတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းမှာအရှင်နမင်းကျွန်ုပ်ဟာတေဝါတို့ကိုအုပ်စိုးတဲ့တရားမင်းမှာလို့သူကသူတိတ်ခတ်သုံးချိန်ပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတရားမင်းကလက်အုပ်ချီပြီးဒူးထောက်ပြီးသူ့ကိုလက်အုပ်ချီပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ တရားမင်းကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတရားမင်းပြောလေလေလေသူကအယုတ်ဆိုးသွားလေလေပူကွာသွားလေလေအယုတ်ဆိုးကြည့်တဲ့နာကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်တရားမင်းကနာမည်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအယုတ်ဆိုးကြည်တံဖြစ်သွားတယ်တခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့ယုတ်ကပြောင်းသွားနောက်တခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့ယုတ်ကပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နိတရားမင်းက ပြောလေလေ သူကအယုတ်ဆိုးအချီတန်ပူကွာကွာပိုက်ခေါင်းကျဲကျဲဖြစ်လေလေနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ်ထေဝန္တရတာကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒီသုတ်တံမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားတာရှိပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာသူ့နေရာသူပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကစိတ်နဲ့သွားတာဆိုတော့ပေါ်လာတော့ကလည်းပွားကနေပေါ်လာတာ နေရပြန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့ဒီနာရောက်တာလည်းပဲပွားကနေအချိန်အချိန်ကြာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဲ့လက်ကိုဆန်လိုက်သလိုဆန်တဲ့လက်ကိုကိုယ်လိုက်သလိုဒီနေရာပြောက်ဟိုနေရာရောက်ပေါ့အဲ့လိုနီးနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာတတ္ထေဝန္တရထာဤတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြောက်ွယ်သွားတယ်လို့သုံးတာ အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ပြောတာသူ့နေရာသူပြန်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့သူ့နေရာသူပြန်သွားပြီအဲ့လိုတခြားမင်းရဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြမတူကစုံစမ်းမှုတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတခြားမင်းကြီးဟာတိက္ကံစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာ ထေဝလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ထေဝလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်တိခဏ်ညင်ခန္တီတရားပြည့်ဝတယ်အဲ့ဒီလိုပြောက်ွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးကသူ့နေရာမှာသူထိုင်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်တွေကိုတရားဟောတယ်အသူစကလုံးတွေနဲ့သူတာဝရိန္ဒာနတ်တွေကိုစကားပြောတယ်ပေါ့ နသုပါဟတစိတ်တော်မိနဝတေနသူဝရယောနဝောစိရဟံကုသမိကောတော်မယိနာဝဒိဋ္ဌတိကောထပက္ခဆိုတဲ့နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကောထပက္ခ နတုပဟတစိတ်တော်မိသူကဘယ်တော့မှစိတ်တူတဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ဒေါသထွက်တာမရှိဘူးနာဝတိဏသူဝနေယောတမန်ရုပ်ပြယုံနဲ့သူ့စိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်တရားမင်းကြီး နာဝတ္တေနသူဝနေယောသူအဘယ်တော့မှစိတ်စိတ်တူတာစိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအလွယ်တကူစိတ်ဆူအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနာဝောစိရဟံကုသမိသူစိတ်မဆိုးတာကြားလာပြီပေါ့ဒါဒေါသကိုပယ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာစိတ်ဆိုးလေးမရှိဘူးစိတ်ဆိုးမှုကိုပယ်ထားတာစိတ်မဆိုးတာသူ့ဘဝမှာကြားလာပြီအဲ့တော့ခုမှမဟုတ်ဘူး မကလူလင်ဘဝတုန်းကလည်းသူကစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးအလွန်စိတ်ရှည်တဲ့လူတယောက်ပေါ့ဘလောက်ဒီအောင်စိတ်ရှည်တော့ဆိုအဲ့တုန်းကသူကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူတပင်အောင်ရှင်းတယ်ရှင်းနေပြီသာသာရရလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ခီးသွားတဲ့လူတွေကตายရတဲ့ဆိုဝင်နာတော့ပေါ့ဝင်နာတာတချို့ကရိုးရိုးနာတာမဟုတ်သူ့ကိုတွန့်ထုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာဝင်လူပြီးတော့နေတာ အဲ့မှာလည်းဒေါသမထွက်ဘူးတနေ့ကပြောင်းပြီးတော့တန်းရှည်လုပ်တယ်တော့အဲ့ဒီနေရာလဲခုနကလူကျင်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာပြန်မြေပြင်းမှตายရအောင်မြေတွေမညိတာကိုညင်အောင်လုပ်တယ်နော်ဖုံထားတဲ့နေရာတွေဖုံမထားအောင်လုပ်တယ်လှလပပဖြစ်အောင်သူကမြေပြင်းကို ပြုပြင်တာအဲ့လိုပြုပြင်တခြားလူတယောက်ကလာလူပေးလိုက်တယ်သူက အဲ့ဒီတော့စိတ်မဆိုးတာသူနောက်အဲ့ဒီမှာရွာစာတယောက်ကသူတို့ကိုဒီလူတွေဟာလူ30ကျော်အဖွဲဖွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုခိုးစိုးတိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပုံကမုတ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးဘယင်ကိုသွားပြီးတော့တဏှုတ်တင်တာပေါ့လေဘယင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲ သူတို့ခန့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလာတိုက်ရင်စုံစမ်းလေးမရှိဘူးရှုံနေရှုံပြီးချက်ချင်းမိန်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်းတွေကိုဆင်းနဲ့နင်းသက်လိုက်အကုန်လုံးဖမ်းကျုံးတဲ့တုပ်ဆင်းနဲ့နင်းလို့ပြောတယ်အမိန်တစ်ခါတည်းချလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းသူကစိတ်မဆိုးဘူးသူ့လေတွေလည်းမှားထားတယ်အလုံးကဘယင်ပေါ်မှာမေတ္တာပို့ကြဆင်းကြီးပေါ်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ အမိန့်ချတဲ့ဘုရင်ပေါ်လဲစိတ်ဆိုးနဲ့ငါတို့ကိုမတရားသွားတိုင်တဲ့မျိုးဟောစားပေါ်မှာလဲစိတ်ဆိုးနဲ့သူတို့တန်းစီအိတ်ခိုင်းပြီးတော့ဆင်းနဲ့နင်းခိုင်းတာအဲ့တော့လူ30ကျော်32ယောက်ကိုဆင်းနဲ့နင်းခိုင်းတော့ဆင်းကခိုင်းလို့မရအောင်ရှောင်ထွက်သွား အဲ့တော့ဘယင်ကြီးစီတန်တော်ဦးတင်တဲ့ကဘယင်ကြီးအလူတွေများလို့ဆင်ကကြောက်တာနေနေပဲဖြာနဲ့အုပ်ဖြာနဲ့အုပ်ပြီးတော့နစ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးတခါအမိတ်ချပြန်တော့ဖြာတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့တက်နေအဲ့ဒီပါလဲဆင်ကခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဘယင်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့မေးတယ်မင်းတို့အေးစစ်စစ်မနေပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါးနံကောင်မှစုစုပူပူလောက်တာတော့ဆိုရှင်မင်းကြီးဘသူ ဘသူကတရင်ပေးတာတော့ရွာတကြီးကတရင်ပေးတာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကအဲ့ဒီလုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရွာရရွာตายရေးလုပ်ကြတာပါတန်ရှင်းตายဖို့ရှင်မင်းကြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်သူတို့ကရရွာตายရေးတန်ရှင်းရေးကြီးပွားတုတ်တဲ့ရေးလုပ်တာပါလို့ဆိုအဲ့ကြတော့မှဘီရင်ကြီးကသူတို့ပြောတာလက်ခံသွားပြီး အဲ့ဒီရွာကိုသူတို့ပိုင်စားပေးလိုက်တယ်သူတို့နင်းခိုင်းတဲ့ဆင်းကြီးကိုလည်းပဲသူတို့ခိုင်းမှုသူတို့ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့လည်းတို့ပဲသီးခံမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးသီးခံသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲ့ဆင်းနဲ့နင်းသက်ခိုင်းတာတော့ဆင်းကတော့မနင်းဘူးလို့ဆိုတာအဲ့တော့ကသူကသီးခံလာခဲ့တာဟောသီးခံတဲ့လေ့ကျင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နဝောစီတာကုသမိ ဘသူကိုမှသူစိတ်မဆိုးတာကြာလာပြီတဲ့ကောတော့မယိနာဝဒိဋ္ဌတိဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးသူ့ရင်ထဲမှာ မတိနိုင်ဘူးအမြဲဒေါသဟာသူ့ရင်ထဲမှာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်တိမယိအဲ့တော့ဒါလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှ သူများပေါ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဟာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ သူစိတ်မဆိုးတာအခုမှမဟုတ်ကြာလာပြီတဲ့ဒေါသအမျက်ဟာသူ့ရင်ထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်ဒါသူအနာဂံဖြစ်နေလို့ဒေါသပယ်တဲ့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူးတိခံစိတ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးလူတွေကအဲ့တော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေ့ကျင့်လို့ရတယ်လေ့ကျင့်ရုံနဲ့ပဲ လူတွေရဲ့ဆရိုက်ဆိုတာဟာဟိုပြပြင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်မဆိုးအောင်လေ့ကျင့်ထားတာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့မရဘူးခန္တီဝရီရဲ့သေတို့လို့ပေါ့နော်ခန္တီဝရီရဲ့သေဆိုတာဘလို့စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လို့စိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာသူ့ကိုဘလောက်ဒေါသထွက်အောင်လုပ်လို့မှမရဘူး သူစိတ်ဆိုးတဲ့အမှုရာမပြောင်းရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာမနဲ့ပဲတာမဟုတ်တော့လည်းပဲသူရင်ထဲမှာဖော်ထုတ်လို့စမ်းသပ်လို့ကုကိစကားနဲ့ပြောဆို not ထိတဲ့တိပေါ့နော်ထောက်လန်းလို့မရအောင်အဲ့လိုအဲ့လိုထီအောင်ဖြစ်တယ် positive အနေနဲ့တော့ရှိမှာပေါ့ဒေါသတော့သူ့ အကြောင်းတက်ဆိုင်လိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါမနဲ့ပဲထားတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မပဲပေမဲ့လို့တချို့ဒေါသတွေတချို့အာဟုသူတွေဟာဖယ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဖယ်ထားလို့ရတယ်ဒေါသအဖယ်ထားလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့ not detective လို့ပြောရမှာပေါ့ဒေါသရှိနေတော့လဲစမ်းသပ်လို့မရဘူးသူရင်နေအဲ့ဒါကိုသူပြောတာ နတုပဟတစိတ်တော်မိစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာဆိုသူ့မှာမရှိဘူးနာဝတိနာသူ့ပါလေရောအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့တာမန်သူ့ကိုဆွဆောင်လို့ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့နဝောစိတာကုတ်စာမိဘယ်တော့မှသူဟာလွန်ကြမြင့်တဲ့ကာလကစပြီးတော့စိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးတဲ့ကောတော်မယိနာဝတိတ္တိ သူ့ရင်ထဲမှာဒေါသဆိုတာတိတန့်မနေဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်ပြောတယ်ကုဋ္ဌဟနဖရုတံပြုမိတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့စကားစိတ်တိုင်းထွာတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့သူထိမ့်ချုပ်နိုင်တော့ဒေါသထွက်ရင် လူတွေကပါဇက်ကပါလာတယ်ပါဇက်လည်းပါတယ်လက်လည်းပါလာတယ် အယုဒ္ဓမာတွေကြမ်းကြမ်းထန်ထန်နေစိတ်ဆိုးလာရင်လူတွေကပြောထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောထွက်လာအဲ့တော့ဒီတရားမင်းကြီးကတော့ကုဋ္ဌာဟံနဖရုတံပြုမိတယ်သူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျန်တဲ့နာစိတ်တိုင်းထွာတဲ့စကားကျန်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတဲ့နသတ္တမဏိကိတ္တေဩ ဒေါသဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးသူဘယ်တော့မှထုတ်ဖော်လေးမရှိဘူးတဏိကနာမိအတ္တနံသမ္ပတံအတ္တမတ္တနောကိုယ့်ရဲ့အချီအကျိုးစီးပွားကိုချိုးကိုစီးပွားစားဒေါသဟာကိုယ့်အတွက်ပေါင်းကျိုးပေးတယ်ဒေါသကင်းတဲ့မေတ္တာသီသာလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုချိုးကိုစီးပွားကိုသိမြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကို ဒေါသမဖြစ်အောင်သူနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်နှိပ်ကွက်ထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့မဲ့နဲ့ပဲ့ထားလို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးသူနှိပ်ကွက်ထားလို့သူ့ရင်ထဲမှာဒေါသကိုသူကအနိုင်ယူထားတယ်တန်နိခဏမိအတ္တနာကိုကိုကိုဆိုတာခုစိတ်ကိုကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်ကွက်ထားတယ်ဘာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တံပတ်တံအတ္တမတ္တနော ခန္တီတရားဟာအလွန်တမိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကျိုးစီးပွားတယ်ခန္တီဟာဘိယောအဝိဇ္ဇတိတိခတ်ခြင်းနဲ့တာလွန်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာမရှိဘူးတိခတ်နဲ့တာလွန်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတိခတ်ခြင်းနဲ့တာလွန်နဲ့တန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တိခတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာလူလောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒါမို့ခန္တီပရမန်တပောတိဒိဋ္ဌာ အောင်ဤသိခန့်နဲ့ဆိုရက်ခန္တီဟာပရမန်တဘောထိတ်တန်းကြတဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆို။နော်သိခန့်အောင်ဤသိခန့်နိုင်တာဟာပရမန်တဘောအကောင်းဆုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးအကျင့်လို့ခေါ်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်နော်ကုသိုလ်မှန်သမျှခန္တီရှိမှဖြစ်နိုင်တာ ခန္တယယတ္တဝဝတ္တရေတဲ့ခန္တီနဲ့သိခံမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေကဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့်မလို့သိခံခြင်းရဲ့အမတမတမှုချီမာတယ်လို့တော့တရားမကြီးကအဲ့ဒီလိုဒါသိခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကသူပြောတာဒါဝိန္ဒနတ်တွေကိုတရားမကြီးပြောတဲ့စကားအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးအောင်သူဟာ ကျန်တဲ့စကားမပြောဘူးတဲ့နသဓမ္မနိကိတရေရှိုင်းပြတာတွေမဟုတ်တာတွေသူပါကမထွက်ဘူးတဏိကနာမိအတ္တနံတပ္ပတံအထမတ္တနောကိုကျိုးစီးပွားကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကို နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ထားတယ်လို့ဆိုမှာဟောကိလေသာမန္တမယချိုးနှိမ်ရမှာပဲလေသူတို့ဖြေလွတ်လိုက်လို့မရဘူး ကိရိတာဆိုတာဘဝမှာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စေတတ်တယ်လူရဲ့စိတ်ကိုကိရိတာလွှမ်းမိုးနေလို့လောကမှာလူတွေကပြောရင်မဟုတ်မခံဘူးဆိုပြီးပြောကြတယ်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတာမဟုတ်မှမခံတာမဟုတ်ဟုတ်လည်းမခံဘူးနော်မဟုတ်မခံဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူကဟုတ်လည်းခံတာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်တာဆိုပိုးမခံတာသူကမဟုတ်မခံ ရှံတွေ့တယ်ဆိုတာနော်မဟုတ်မခန္ဓာသူ့ရဲ့ခုံသိက္ခာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်လောကအလဲမှာဆိုရင်မဟုတ်မခံမဟုတ်မခံမှုမဟုတ်မဟုတ်မခံတာဟာကောင်းတယ်လို့လို့လူတွေကထားတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်မဟုတ်တာမခံဘူးဆိုရင် ဟုတ်တာရောခံရလားဆိုမခံဘူးအဲ့တော့ကြာမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူး ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအကြောင်းအရာနဲ့သူပတ်သက်ဘူးမှန်တဲ့စကားဖြစ်စေမှားတဲ့စကားဖြစ်စေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့မပတ်သက်ဘူးသိခန့်ခြင်းကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပဲခန္တီကတန်ဖိုးပဲလို့သူတို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခန္တီတန်ဖိုးထားပြီးတော့သိမခံနိုင်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေလည်းသူမပြောဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်ပေါ့ ကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ထားတယ်တခါတလေအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုလို့အတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကောင်းစွာထားတယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့သကလုံးကစိတ်ကိုရည်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်နော်မိမိကိုယ်ဆိုတာစိတ်ကိုရည်ညွှန်းတာပဲအဓိကကတော့စိတ်ကဥဆောင်တာကိုစိတ်ထဲကပြောကျင်လာလို့ပြောတာစိတ်ထဲကလှုပ်ချင်လာလို့လှုပ်တာ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းနှိမ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံလှုပ်ရှားတာမဖြစ်တော့ရုပ်ကနောက်ကလိုက်တာလေစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုနှိမ်နှိမ်လိုက်တာနော်အဲ့နှိမ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် စိတ်တိုင်းထွာတာတို့ဉာဏ်နဲ့စကားပြောတာတို့မဟုတ်မမှန်ပြောတာတွေမလုပ်ဖြစ်တော့နှုတ်ကိုရောက်မလာတော့လက်ထက်လက်ရောက်မလာဒီဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကပထမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကဲခတ်ကြည့်မကြည့်နှံ့တဲ့စိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာတယ် ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲလာတာမကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မျက်နာကหนีသွားတယ်မျက်လုံးကหนีหนีလာတယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းချီးလိုက်ရင်အသားကဆက်ဆက်တုံလာထိတဲ့အရှိမအဲ့ဒီလောက်ကိုမထိန်နိုင်လို့ရှိရင်နှုတ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနောက်မထိန်ရင်လက်ပါလာဒေါသကတဆင်းချင်းပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ် သို့တော့ချက်ချင်းကုန်တိုင်းလို့ဖြစ်သွားတာလည်းပဲသူ process နဲ့သွားတာသူဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပြင်ဘက်မှာ ပောက်ကွဲသွားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ချက်ချင်းကြီးဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်သူကတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တက်လာတာဒေါသဆိုဒါမို့မနောပရောတိကနတ်တွေသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲတဆင်ချင်းတဆင်ချင်း စိတ်က သူကစိတ်ဆိုးကိုကစိတ်ဆိုးအပြန်လှန်နေစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါသူဒေါသကိုဒေါသမနိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာနှုတ်စလုံးသေးသွားတယ်အတူကထိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲပြေးသွားနိုင်တယ်လေလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ပြီဆိုရင်တယောက်ကဆက်ရင်နောက်တယောက်ကဆက်ရတယ်တယောက်ကရိုက်ရင်နောက်တယောက်ကပြန်ရိုက်တယ်ဒေါသအရှိန်တက်လာတာအဲတယောက်ကအသာလေးနေငုံခံလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လူရဲ့ဒေါသလည်းထိန်ချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွား အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကလည်းရင်တော့ပြောရတာဥပိဏံတိကိစ္ဆန္တနာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ခုစားပေးတာနော်တိခဏဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အယူအယူစိတ်ကိုကုစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတိခဏညာအကောင်းဆုံးပဲအမှန်တော့ယူတာပဲလေလူတွေကလောဘဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုင်ကိုပဲခဏတာယူသွားတာပဲ စိတ်ဆိုးရင်လည်းဒါယူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဟုတ်ဒေါသုတ်မတ္တကလို့ခေါ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းလူကယူသွားတာဒေါသဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတယ်မာနဖြစ်ရင်လည်းယူသွားတာတော့ကိလေသာတွေဖြစ်သမျှလူတွေဟာယူသွားတာပုံမှန်မဟုတ်တော့တာပုံမှန်စိတ်ဆိုရင် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့နေတာလေလူကတူတူခင်မင်းနဲ့စိတ်နဲ့နေတာဒါပုံမှန် အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူဟာယူသွတ်သွားပြီရှုသွတ်သွားတယ်အဲ့တချို့ကတော့ဒီစကလုံးကိုကောင်းနဲ့ထင်ပြီးတော့သုံးကြသလားမသိဘူးဝါသနာပါရာကိုယူသွတ်တယ်လို့လည်းသုံးရတယ်နော်ဝါသနာပါရဲဆိုတာဝါသနာပါရဲပဲပြောလို့ရပါတယ်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကျတော့ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဘာကိုလိုက်ပြန်လို့ဆိုခရစီဆိုတဲ့စကလုံးကိုလိုက်ပြန်တဲ့တူးတွေကြရတာ အင်္ဂလိပ်က crazy ဆိုတာအယူအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြန်ပုံရတာကြာသို့တော့ယူသွတ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဗမာစကားမှာတော်တော်လေးဆင်မြင်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲပဲမှာရသွားတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲကိုမြသွားတယ်တော်တော်များများကအမလီအကဝါသနာပါရင်လည်းအကယူသွတ်တယ်လို့ပြောတယ် ပချီဝါသနာပါရင်လည်းပချီယူသွတ်တယ်လို့ပြောတာအစာဝါသနာပါလည်းအစာယူသွတ်တယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ယူရတွေကများလောအောင်ချီရှူရတွေများသွားအတချို့ကတော့ तू ကဟိုဝါသနာနဲ့စရိုက်ဆိုတာလို့ပဲတချို့ကစရိုက်အလေးကျင့်ဖြစ်နေတာ စရိုက်နဲ့ဝါသနာဝါသနာဆိုတာကိရိတာရဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာဝါသနာဆိုတာအထုံရနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထုံဆိုတာကိုဗမာတွေကအလင်းလို့လည်းပြောတယ်ဥပမာဒိန်ချင်းတဲတဲ့အခါမှာအလင်းရနေချက်ချင်းချင်းလွယ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲစရာမလိုဘဲနဲ့ချင်းလွယ်တယ်ချင်းပတ်တဲတဲ့အခါတို့လည်းပဲချင်းလွယ်တယ်ဒါအလင်းရတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဝါသနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ အလင်းရနေတာနော်ပလင်းထဲမှာအရက်ထည့်ထားတဲ့ပလင်းဟာအရက်တိသွန်ပြလိုက်ပြီမဲ့အရက်တိကုံသွားပြီမဲ့လို့အရက်နှံ့ကြမ်းအဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာကိရိတာတွေကုံသွားပြီမဲ့ကိရိတာအနံ့အသက်တွေအပြောက်သေးတာအဲ့ဒါကိုဝါသနာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပါးပဲအဲ့ဒီဝါသနာပြောက်တာကျန်တဲ့ယဟန်တွေမပြောက်ဘူးယဟန်နာတွေကကိရိတာကိုပယ်တဲ့အခါမှာ အနန္တတော့ကြံရည်တယ်အဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါသနာဆိုတဲ့အနန္တကြံတယ်ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကထုံမှန်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်ဒီမှာအနန့်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတချို့ကအမွှေးကြိုင်လေးတွေထည့်ထားတယ်လေဆွဲပန်းတွေထည့်ညှက်ထားတယ်တို့စွန်ပန်းတွေတို့မွှေးကြိုင်တဲ့အနန့်တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါထုံမွန်းတယ်လို့ခေါ်တာအဝါသနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါ အနံကူးဆက်နေတာအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆရိုက်ဆိုတာတော့အကျင့်ခေါရွကျိုးနေတဲ့ပုံပန်းတန်ထာဆရိုက်ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်စရိယာဆိုတာသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံဟန်မှုရာကဒါစရိုက်စိတ်ထဲမှာမပဲ့နိုင်တာကဝါသနာစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တိတွေက ပေါ်လွင်နေတာကဝါသနာအဲ့ဒီဝါသနာကိုဆွဲပြုပြီးတော့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအမှုရမပြောင်းတာကစရိုက်အမှုစရိုက်နဲ့ဝါသနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတာနော်အဲ့တော့လောကမှာစရိုက်နဲ့ဝါသနာဆိုတာကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့ရှော့ချလို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ် အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စရိယာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒါကိုပြောတာလူတယောက်ရဲ့အမှုအကျင့်အလေးအကျင့်ရနေတဲ့အမှုအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကတိခတ်နဲ့စိတ်တက်နဲ့တိခတ်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လို့စိတ်မဆိုးအောင်နေတတ်တဲ့အမှုရာ အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တဲ့အမှုရာပါတရားမကြီးမှရထားတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကထိသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြနောက်တစ်သုတ်ကတံပရိမာယာသုတ်လို့ခေါ်တယ်တံပရိမာယာတံပရိမာယာဆိုတာတံပရဆိုတာအတုရာခေါင်းဆောင် သူ့ကိုပဲဝိပဿိတ်တိလို့လည်းခေါ်တယ်။နော်သူ့နာမည်ရင်းကတံပရသူဟာသူစာတရားမင်းကြီးရဲ့ဇနီးသူစာရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အတုရနာမည်ဝိပဿိတ်တိအတုရတရက်တော့ရှင်းနာမှာပြောခဲ့သလို ရှက်သေးတွေကရှက်သေးတွေကသူ့ကိုဖေးမဲ့ပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖေးမဲ့မပေးဘူးဖေးဒုက္ခပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရသေးတွေကိုစော်ကမော့ကလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရသေးတွေကသူ့ကိုချိန်ဆဲကြတာအမြဲတမ်းဖေးရန်တွေ့ပါစေဖေးရန်ဘယ်တော့မှမကုန်ပါစေနဲ့ဆိုသူဖေးဒုက္ခတွေရောက်ပါစေဆိုရသေးတွေကချိန်ဆဲလိုက်တာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ သူဟာစိတ်ယောဂလို့ဖြစ်သွားတယ်။ညအိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေသလိုလန့်လန့်ပြီးတော့អော်တယ်ဆို။အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မျိုးကအစာတသမင်းကြီးနဲ့ဖြစ်ဖူးတယ်။သူ့အဖေတန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဲ့လိုညအိပ်လို့မရတော့။နော်အဖေတတ်တဲ့ကံကျွလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစာတသစိတ်စိတ်ချမ်းသာမှုမရအောင် အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတစောင်းမုံလာပြီနေ့ညတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတာပဲဒီဖြင့်ကိုင်းနေဘာသာကြားရိစီသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်သက်သာမရခဲ့ဘူးမရတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒီတာမညာဖလတ်တုတ်ကိုနာပြီးတော့မှသူဟာစိတ်ကျေနပ်မှုတွေရသွားစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရသွားတယ်တို့ဆိုရင်သူကမိကနေပြောလိုက်တာနဲ့သူ့ကို ဝိုင်းပြီးတော့လှမ်းနေနဲ့ထိုးနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာနိုင်မဲခေါ်တာပေါ့နော်အိမ်မဆိုးတွေမက်တာအခုဝေပတ်အိမ်မဆိုးတွေမက်တဲ့အခါမှာလန့်နှုတ်ပြီးတော့အော်လာအော်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါအိမ်မဆိုးမက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တချို့ကြတော့အိမ်မဆိုးတွေမက်တာနော်အိမ်မထဲမှာကိုယ်လိုက်တတ်နေတယ် ကိုယ်လမ်းနဲ့ထိုးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမက်တာပေါ့နော်ဒုက္ခပေးတာတွေအဲ့ဒီမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာရှင်းတုံပန်းတုံနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အော်ပြီးနိုးလာတာအစတသမင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီဝိပဿိတ်တိအတုရာသူ့နာမည်ကတမ္ပရတမ္ပရလည်းရသေးရဲ့ချိန်ဆမှုကြောင့်သူ့လည်းပဲအဲ့ဒီညမှာ အရင်ကနေပြီးတော့ မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမက်ပြီးလန့်လို့အော်ဟစ်လာအဲ့ဒီကစပြီးတော့သူစေယောဂတစ်ခုတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေပစိတ်တိလို့ခေါ်တယ်နာမည်ပြောင်းသွားတာအဲ့တော့ခုဒီသံပရိမာယသုတ်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပြောတော့ ဖုတပုပ္ပံဘိက္ခုဝိပစိတ်တိအသူရိန်တော်အာဘာရိကောဟောတိဒုက္ခိတောပါဠခိလာနောဒီသုံးလေးကနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ရှင်းတော့ငါတဲ့ဝိပစိတ်တိဆိုတဲ့အသူရကောင်းဆောင်အသူရဘယင်အသူရမင်းကြီးဟာအာဘာတိကောတကုလုံးနာကျင်ပြီးတော့နေတယ်ဒုက္ခိတောစိတ်ကိုလည်း မသက်မသာဖြစ်နေတယ်ဘာလာခိလာတော့အပြင်းထန်မကြမ်းမမာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလုံးနဲ့သုံးတာအပါတိကောဆိုတာဟိုနေမကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေဟာ မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်တော့ဖြစ်အောင်ဟိုနာနာဒီနာနာခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်နေတာအပါတိကောလို့ခေါ်တာဒုက္ခိတောယောဂဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူက စိတ်ထဲမှာထိုင်နေလည်းမကောင်းအိတ်နေလည်းမကောင်းဆိုတာမျိုးလိုစားလို့လည်းမကောင်းဒုက္ခတွေရောက်ဘာလကိလာတော့ပြင်းပြပြီးတော့မကြမ်းမမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ဆိုသူစိတ်ယောဂဖြစ်ခုနရသေးတွေရဲ့ချိန်ဆခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူစိတ်ယောဂဖြစ်စိတ်ထဲမှာမပျော်တော့အမြဲတမ်းသူကအိတ်လိုက်တာနဲ့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်မဆိုးတွေအမြဲတမ်းမဲ့ အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ထေဝကောင်းဆောင်တခြားမင်းကြီးကဝေပစိတ္တိအတုရအတုရဘယင်ထံသွားလဲတယ်သူတို့ကစစ်တိုက်တဲ့အခါတိုက်တယ်တခြားချိန်ကျတော့သူတို့သွားလဲနေကြတာပဲနော်တဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်မတဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တမက်နဲ့ရောက်ခမပဲလေသူတို့တရားမင်းရဲ့ရောက်ခမပဲသူကအဲ့တရားမင်းက ဝိပစိတိအတုရသွားလဲဘာအတွက်သွားတာတော့ဆိုဒီမကောင်းတာသွားမေးတာကိလနာပု္ပ္ပကောဘမပြေအတူတွေလဲဘသူဆေးရုံတက်တယ်ဆိုသွားမေးကြတယ်လေအဲ့သဘောပါပဲဒီမကောင်းတာသွားမေးကြတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကနေမကောင်းတာသွားမေးတော့အတုရကောင်းဆောင်ဝိပစိတိက တရားမင်းလာတာကိုခက်လန်လန်ခဲ့ရမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါသူကဘာလှမ်းပြောတော့ဆိုတိကိစ္စမန်ဒေဝနာမိန်နာနတ်တို့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းငါ့ကိုစိတ်ကုပေးစမ်းပါနော်သူ့စိတ်ကုပေးစမ်းပါသူကစိတ်လက်တွေမကြည်ဝသာဖြစ်နေသူစိတ်ကုပေးပါလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့ကိုတောင်းဆိုတယ် ဝါစေဟိမံဝိပဿတိတံပရိမာယတံပရိမာယဆိုတာဒီအတုရတွေရဲ့ရှုဝတ်ချက်သူတို့ချင်းချင်းပဲရှုဝတ်တဲ့စကားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါခုခေတ်လို့ဆိုရင်နော်သူတို့ချင်းချင်းပဲသိနိုင်တဲ့ခုခေတ်လည်းရှိတယ်လေမိယထာယထာယထာဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးလာတာကိုယထာလာတယ်လို့ပြော ရှုပ်ဝက်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးတာငရုတ်တိငရုတ်တိအဲ့ဒါစေတဲ့ငရုတ်တိပြောတာမဟုတ်ဘူးခုကလည်းရှုပ်ဝက်တဲ့စကားတွေသုံးတာတွေရှိတယ်လေတခါတော့ဝန်ကြီးတယောက်လာတာနဘာအထာလာပြီသူပြောနဘာအထာလာတာတကယ်နဘာအထာလာဆိုမဟုတ်ဝန်ကြီးလာအဲ့လိုရှုပ်ဝက်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောလေတံပရိမာယာတဲ့ အဲ့ဒါရှိသလိုပဲခတ္တိယမာယာဆိုတာရှိတယ်ခတ္တိယမျိုးနွယ်တွေပဲသိတယ်ရှုပ်ဝက်တဲ့စကားဒီပြင်လူတွေမသိဘူးသူတို့ရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်တဲ့စကားသူတို့ဝါရအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်လူတယောက်ဟာမျိုးရိုးစစ်မစစ်မေးခြင်းအဲ့ဒါကိုသိအောင်စေတာသူကသူလည်းခတ္တိယမျိုးပါဆိုဟုတ်မဟုတ်ဒါဖြင့်ခတ္တိယမာယာရွတ်ဆန်းအဲအဲ့ဒါလိုဆန်တတ်တယ်နော်ခတ္တိယမာယာ ခတ္တိယမာယာကခတ္တိယမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ရှုဝဲတဲ့စကားဘသူမှမသိစရာဟောတာထို့တူရဲ့တံပရိမာယာဆိုအတုရတို့ရဲ့ရှုဝဲစကားဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးပြောတယ်အေးစိတ်ကုပေးမယ်ငါ့ကိုအဲ့ဒီတံပရိမာယာငါ့ကိုသင်ပေးအတုရတွေရဲ့ရှုဝဲချက်စကားကိုငါ့ကိုသင်ပေးရမယ်လို့ပြောအဲ့တော့အတု ဝိပဿိတိကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုနတ္တဝဟဝါစေမိယာဝဟမာရိတအတုရိပฏิပု္ပ္ပာမိအဲအတုရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှနော်ကျန်တဲ့သူသူနောက်လိုက်အတုရာတွေကိုမေးပြီးတော့မှငါသင်ပေးမယ်မမေးရသေးရင်မင်းမသင်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့သူတို့မေးအောင်မယ်သူတို့တိုင်မင်းအောင်မယ်သင်ပေးရမလားမပေးရအောင်အဲ့တော့ဝိပဿိတိအတုရာနာမင်းကအတုရာတွေကိုမေးလိုက်တယ် တရားမင်းကိုငါတမ္ပရိမာယသင်ပေးရမလားလို့ဆိုမာခောတုမာရိတဝါစီတက်ခံတယ်မသင်ပေးပါနဲ့တဲ့တမ္ပရိမာယတရားမင်းကိုသွားသင်မပေးပါနဲ့ကန့်ွက်ကြတယ်သင်မပေးဘူးကန့်ွက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှ तू ကဝိပဿနာအတုရာကတရားစီအကြောင်းပြန်လိုက်တယ် သူ့လူတွေကသင်မပေးပါနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့သွားသင်ပေးလိုက်ရင် तू ကဘာလို့မှမမသိတာအတုဓာတွေဝင်ရောပြီးတော့ तू ကရှုပ်ဝက်ချက်တွေသိတဲ့အခါအတုဓာတွေကိုနှိပ်ကွက်မလို့နေမှာပေါ့တရားမရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿိတိအတုဓာကိုအတုဓာနာမည်ကိုတကြဝိပဿိတိအတုဓာကတရားမင်းကိုဗာပြောတော့မာယာဝီမခဝတက္က ထေဝရာစသူစံပတိသူစာဆိုတာသူသမီးပဲသူသမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာလှိစားတတ်တဲ့မာယာရှိသူဖြစ်တယ်ဥပေတိနိရိယံခေါ်တာသူကမယိုးသားတဲ့စိတ်ရှိလို့သူဟာဉာဏ်နဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဥပေတိ သူတို့လှည့်စားတတ်လို့သူကဈာနနဲ့ငရဲကိုချလိုက်ပဲတံပရောဝတတံတမန်သူကသူပြောတာတံပရတိတာလဲနှစ်ပေါင်းတရာအသက်ရှိမယ်ပေါ့မင်းကတော့ငရဲသွားမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုမင်းအာဟုလာလိမ့်လေပြီးတော့ပြောတာဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါတို့တရားမင်းကိုသူကတုံ့ပြန်ပြီးတော့သင်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတရားမင်းက အကယ်၍သံပရိမာယာကို သင်ပေးလို့ရှင် तू ဆေးကုနိုင်သလားဆိုကုနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခုမှတော့ဆိုယသိတွေကိုပြန်တောင်းမှခိုင်းမှာတောင်းမှလိုက်လို့ယသိတွေကခြေအေးသွားလို့ရှင် तू ဒီစိတ်ဓာတ်ခြောက်ခြားနေတာလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တရားမရနီလန်သိထားတာဒါပေမဲ့ तू ကတောင်းဆိုတာကသံပရိမာယာကိုယဉ်သင်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဆေးကုပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုလူကမပေးဟို ဝိပဿရိယမပေးဘူးဆိုတော့သူလည်းစိတ်ကူမပေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာနော်နောက်တစ်သုတ်ကတော့အစ္စယသုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါတော့တောင်တိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာရှမ်းတော်နှစ်ပါးဟာနော်ရှမ်းတော်နှစ်ပါးဟာအငင်းခုန်ဖြစ်ကြတယ်ကိုရောနှစ်ပါးခက်ရံဖြစ်တယ် အဲ့လိုခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့တဘာကပြစ်မှုကိုကျွလွန်လောက်အောင်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့နှစ်ပါးတဲ့ကတဘာကတော့သူနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်တဲ့ကိုရောရဲ့ထံမှာသူ့အပြစ်ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီကိုရောကလက်မခံသူမှားပါတယ်လို့ကိုရောတဘာကပြောတော့ကျန်တဲ့ကိုရောလက်မခံလက်မခံဘူး ။ तू ကတူတူနဲ့တူခိုက်ရံဖြစ်တဲ့ကံမှာတရားက तू မှားပါတယ်ဆိုရင် तू ကအပြစ်ကိုလက်ခံဒါထုံးစံလက်မခံဘူး तू ကလက်မခံတော့ရှမ်းတွေကမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကိုရိုနာဘာဟာရံဖြစ်ပြီးတော့တဘာကအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်တယ်အဲ့လိုတောင်းမှန်တဲ့အခါနောက်တဲ့နောက်တဘာကလက်မခံဘူးဘုရားရှောက်ကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ အဲ့ဖះဟောတဲ့သုတ်တော်နေတာပါထွေးမိဘိခွေပါလားလောကမှာလူမိုက်ကြီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်လူမိုက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တိညာတုံးတဲ့လူမိုက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုယောစာအစ္စယအစ္စယတော့နပတ္တိကိုအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်နဲ့တာလူမိုက်ပဲယောစာအစ္စယဒေသနတယထာဓမ္မနဲ့ ကိုအပြစ်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံဖွင့်ဟလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလက်ခံရမှဖြစ်ခဲ့တာနဲ့လက်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုအပြစ်ကို အပြစ်လို့မမြင်တာကပါလာတယ်ဦးအပြစ်ကိုဝန်ခံပြောကြလာတာကိုလက်မခံလို့ရှိရင်ပါလာတူပဲအဲ့ဒါပါလားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိနှစ်ဦးလောကမှာရှိတယ် ကိုယ်အပြစ်ကို အပြစ်လို့မြင်ရင်ပညာရှိကိုယ်အပြစ်ကို ဖွင့်ဟဝန်ခံပြောကြလို့ရှိရင်တရားနိလန်တိုင်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပညာရှိလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီစံတမတ်ချက်ကလေးနှစ်ခုကိုဟောပေးတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတုံးနဲ့တူပွမွန်လင်းလင်းရှိရမယ်တူကအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြောရင် ဝန်ခံရတာဒါတခု ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ့်အပြစ်လို့ဝန်ခံတယ်နောက်တစ်ဦးကသူ့ဝန်ခံချက်ကိုလက်သင့်ခံတယ်လက်သင့်ခံပြီးတော့ကြေးအေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှပညာရှိလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖူတပုပ္ပံဘိက္ခွေတကောဒေဝနာမိန်တော်သူရမယံတဘာယံဒေဝဒေဝိတာဝတိန်တိအနုနယမအနုနယမနော တာယံဝိလာယံဣမံကထာပါတိတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီခါမှာကာထာရွတ်ပြီးတော့နတ်တွေကိုသူရမသဘင်မှာနတ်တွေကိုဟောပြောတယ်တဲ့ကိုတောဝဝတ္တမအာယတုမာသမိတ်တိဟိဝောစရာအကရဟိယမကရဟိဋ္ဌမာသပသိဋ္ဌပိတုနာ အထပပသနံကောရောပပတောဝါပိပတ္တိတရားမင်းရဲ့ဆုံးမစကားနတ်တွေကိုသူကဆုံးမတာကောရောဝမဝတ္တမယာတုဆိုတာအမြဲဒေါသသည်နော်အမြဲဒေါသသည်မင်းတို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးမရောက်လာစေနဲ့ဆိုလိုတာကအမြဲဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရနဲ့လို့ပြောတာ ကိုကအနိုင်ယူနော်စိတ်စိတ်တူတဲ့လူတွေဟာဒေါသရဲ့လွန်မှုခံရတာပဲကိုကဒေါသကိုရှုံပေးရတယ်အဲ့လိုဒေါသရဲ့လွန်မှုမှုကိုမခံနဲ့ကိုကပဲဒေါသကိုချုပ်ကန်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ကောတော်ကိုဝတ္တမာယာတုအမြဲဒေါသသည်မင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ဘောမှာလွန်မှုကြီးစိုးတာမဖြစ်စေနဲ့မာသမိတ်တေဟိဝောစရာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမေတ္တာခန်းချောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဒီမှာစရာလို့သုံးထားတာမိတ်တွေလူတွေဟာဒီတုံးတဲ့တူစပြီးတော့တွေ့တော့ခင်မင်းတဲ့အချိန်မှာလန်းဆန်းတာပဲမဲ့လို့တဖြည်းဖြည်းကျတော့ခင်မင်းမှု ပြက်ပြက်သွားတာဒါအိုမင်းသွားတဲ့သဘောပဲပေါ့နော် wait ဆုံးလို့ပြက်ပြက်သွားတာ ဒါမို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင့်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှရော့သွားမသွားစေနဲ့လို့ပြောတာကိုမိတ်ဆွေနဲ့အချင်းချင်းခင်မင်မှုကဘယ်တော့မှရော့ကြမသွားစေနဲ့အသက်ကြီးလို့ရှိရင်လူဟာအားရိတ်လည်းရော့သွားတယ်စရာစရာအားရိတ်လည်းရော့သွားတယ်လူပြုတ်မှုတွေလည်းရော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုရော့မသွားစေနဲ့လို့ပြောတာအကရဟိယမကရဟိဋ္ဌာတယ် မကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့မကဲ့ရဲ့ကြနဲ့တဲ့မရှုတ်ချကြနဲ့မာစပါတိဋ္ဌပေတုဏပေတုဏဆိုတာသွေးခွဲတဲ့စကားတုံးနဲ့တူမတက်အောင်သွေးခွဲတဲ့စကားခုံတိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သွေးခွဲတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့လူတဦးနဲ့တဦးဟာခင်မင်မှုရှိနေတဲ့လူတွေချားမှာဘယ်တော့မှသွေးကွဲအောင်တော့မလုပ်နဲ့ သွေးခွဲတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့အထပပစနံကောတော်ပပတော်ဝါပိမတတိမင်းတို့အဲ့လိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုတောင်ကြီးနဲ့လာပြီးတော့ဖိတယ်လို့ကောရဆိုတဲ့အမြက်ကအောက်တန်းကျတဲ့လူလူယုံမာကိုလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်တောင်ကြီးဖိတယ်လို့အဖိခံရလိုက်မယ်တောင်ဖိတာကပြားသွားပြီးတေယုံပဲရှိတယ် ဒေါသကကိုယ်လွှမ်းမိုးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကပင်ငရဲကြသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်တောင်ကြီးဖြုတ်ဖိတယ်လို့ဒေါသရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရစေနဲ့ဒါကြောင့်မင်းတတိပေးပြီးတော့နတ်တွေကိုဆုံးမတာအဲ့တော့နတ်ဆိုတာအဲ့လိုနေတာသူ့ပြေကနတ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်တချို့နတ်တွေကမဟုတ်ဘူးပေါ့ ဒုက္ခပေးဖို့တွေရှိတယ်ပေါ့တချို့ကအဲ့တော့တရားမင်းကြီးကဒါဝရိဒနတ်တွေဟာနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကတော့အဲ့ဒါတော့ပဲသူကကောတော်ဝတ္တမာယာတုဒေါသမင်းတို့စီလွှမ်းမိုးဖို့ရောက်မလာစေနဲ့မာစမိတ်တေဟိဩဇရာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘယ်တော့မှဟိုဟောင်းနှံမသွားစေနဲ့တစ်လွင်နေရမယ်ခင်မင်မှုမပြတ်စေရဘူး အကရဟိယမာကရဟိတမကဲရိုက်တဲ့သူမကဲရင်နဲ့မာစဖသိဋ္ဌပေတုနာသူခွဲစကားကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောနဲ့အထပပသနာကောတော်ပပတော်ဝပြီးမှတယ်တကယ်တော့အမျက်ဒေါသဟာတောင်ကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ပဲလူညံ့တွေကိုကောရာကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖိညံ့နိုင်တယ်ဖိညံ့တတ်တယ်လို့ နတ်တွေကိုအဲ့လိုဆုံးမတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတုတ်ကလေးကြတော့အကောရတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတာဝတိမြို့စေတော့အเจ้าမှာပဲနေစဉ်ဟောတာဖြစ်တယ်ဟောတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗံဘိခွေသက္ကောဒေဝနာမိန်တော် သူရမယံသဘာယံထေဝေတာဝတိန်တိအနုနိယမနောတာယံဝေလာယံဣမံကထာပါတိတ မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကြီးရဲ့သူဓမ္မတပတ်မှာပြောဆိုလေးရှိတဲ့ဇကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါသိနေတယ်မှတ်သားထားတယ်အိဗယ်ပဲတရားဆိုတာဘသူကပဲဟောဟောကောင်းတဲ့ဇကားအတူတူပဲနော်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့ဇကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးဟာသူဓမ္မဇယမှာဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါသိတာကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာ ယဟန်တွေကိုပြန်ဟောတာအဲ့တော့တာဝရိန္ဒနဲ့ပြည်မှာတချမင်းကြီးကတာဝရိန္ဒနတ်တွေကိုဟောတယ်ဆိုဟိုဒီနေရာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာတရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါအလုံးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်တာရှိတုံးဆိုတရားမင်းကြီးက သူတို့မှသဘာမှာနတ်တွေကိုဘာဟောတော့ဆိုငါလူတရားဖြစ်ခြင်းမင်းတို့ကရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ကြနော်ပါတိဟာရိယပက္ခဆိုအပူအချိုနင်းတွေကစောင့်တည်ကြဥပုသီလကိုစောင့်တည်ကြလို့တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒါပြောတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့ငါလူတရားဖြစ်ခြင်းရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ဆိုတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတရားမင်းကြီးကမပြောတတ်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီစကားကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ယဟန္တာတွေကငါလိုယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်မင်းတို့ရှိပါသေးလားစောက်တည်လို့ဒီလိုပြောရမှာတဲ့အဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဝေဖန်ထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အခုကတော့တရားမင်းပြောတာကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ချပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောအဲ့တော့ဘာဟောလို့ဆိုမာဝောကောတော်အစ္ဆဘဝိအမြတ်တော်သားကမင်းတို့ပေါ်မှာအနိုင်မရစေနဲ့ ဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အမြင့်ဒေါသကမင်းတို့အပေါ်မှာမလွှမ်းမိုးစေနဲ့မာစကုတ်စိတ်ထာကုတ်စတံစိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးစိတ်မဆိုးနဲ့အကောတော်အဝိဟိန္တာသအရိယတုသပฏิပဒါစိတ်မဆိုးခြင်းဘသူမှမညှင်းဆဲခြင်းဟာအရိယသူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ကိုခြင်းတရားပဲဖြစ်တယ်စိတ်မဆိုးခြင်း သူများကိုမနှိပ်စက်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့တော့စိတ်မဆိုးခြင်းဆိုတာမေတ္တာမနှိပ်စက်ခြင်းဆိုတာကရုဏာတော့မေတ္တာကရုဏာဟာအရိယသူတော်စင်တို့ရဲ့အချင်းဖြစ်တယ်သူဆိုလိုတာစိတ်မဆိုးတဲ့တရားမညှင်းဆဲတဲ့မညှင်းညှင်းဆဲမှုကင်းတဲ့တရားနော်အဟိန္တာပေါ့အဟိန္တာနဲ့အဝိဟိန္တာတူတူပဲအဲ့ဒါဟာအရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အချင်းပဲဖြစ်တယ် အထပပသနာကောရောပပတောဝပိတတိဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အပြည့်ဒေါသဟာဒီစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်ကြီးနဲ့ဖိသလိုဖိတတ်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကအများကြီးရှိတယ်လေကုတ်တော်အဋ္ဌနာဇာနာတိကုတ်တော်ဓမ္မနပတ္တိအနန္တမန္တရဟောတိယံကောတော်သဟတိနရံသာ စိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်အကြောင်းလည်းမမြင်ဘူးအကျိုးလည်းမမြင်ဘူးစိတ်ဆိုးမှုကလွန်မှုခံတာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှောင်ကျသွားတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရား ဟောတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကလည်းသူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားမင်းကြီးဟောပြောတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်တွေကိုဟောတဲ့ ပြောတဲ့စကားတွေဟာတမိုးရှိတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတဆင့်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြေခံအဖြစ်တော့မတမကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အေးဒါကြောင့်မို့ပိဋကဒေါ်လာတရားမင်းရဲ့အကြောင်းအလုံးပိုင်းခွန်တီအောင်ဟောကြားလို့ပြီပါပြီတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ပိဋကဒေါ်လာတရားမင်းအကြောင်းတက္ကတယုံမှာရှိတဲ့သုတ်ပေါင်း25သုတ်ဒီနေ့အပြည့်အစုံဟောတာဖြစ်လို့ တရားမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပိဋကလာတဲ့အတိုင်းသိရှိနားလည်ကြပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်တရားမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာအောင်ရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည် ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလေဓမ္မတပင်ရှင်ကျင့်ပါပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနာ ဓမ္မဒါနာတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖိုးဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနတ်တို့အား ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏32ဘုံရှင်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြဂုဏ်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း